Да, и не только списочек. Я вам отдаю файлик, сверху список, а дальше файлик для сизмы. Ленточек. Меня, простите, ради бога, еще... люди добрые, гости званые да желанные, благослови вас Господь на нашей земле пребывать, хлеба соли отведать, да и Богу славу воздавать. Подходите, люди, крещенные к иконе, если желаете, перекрестившись, прикладывайтесь лобиком, а потом вкушайте хлеб до соли из русской печки. Угу. Ну, что и так где-то засиделся, нету давно-давно-давно не было. Ну, хозяюшка, молодца. Обязательно да? Не ну, хлеб, а

thank you